Операция продолжается на левом и правом флангах. С левого фланга атаки позиции террористов обрабатывает танк Т-55. Прикрывает его БМП-2. Танкисты разбивают позиции, БМП-2 прикрывает танкистов, прижимая боевиков к земле. На правом фланге первый танк входит во внутренний двор школы. С левого фланга, обстреливая верхние этажи высотных домов, БМП также прикрывает действия танка во дворе школы не давая боевикам возможности использовать противотанковую управляемую ракету. Войдя во двор, танкисты бьют по высоткам, граничащим со школой. Второй танк находится в своеобразном коридоре, что лишает его маневренности. И в момент перезаряжания орудия танк обрабатывает позиции из пулемета. Т-55 свою задачу выполнил и отходит. Сейчас его место займет БМП-1. Каждой задаче свой инструмент реализации. Танки в школе работают в тесной связке, прикрывая друг друга. Когда экипаж первого танка бьет по примыкающим к школе районам, то второй танк открывает огонь по корпусу школы, откуда боевики могут ударить в борт танку во дворе. Отлично, отлично. Ракета от БМП-1 попала точно в цель. Туда надо добавить из акации. Там склад у них. Там надо все разбить. Корпуса школы вот уже год как разделены между армией и террористами. Армейские подразделения контролируют главный корпус и несколько построек справа. Джобр весь изрыт тоннелями и блиндажами. Сеть подземных коммуникаций связывает здание школы с постройками, находящимися под контролем боевиков и центром Джобора. Это позволяет боевикам отходить в случае опасности и подтягивать ресурсы при необходимости. На левый фланг подходит артиллерийская установка. Экипаж пользуется репутацией снайперов, и сейчас они готовы вступить в бой. Первый этаж этих корпусов полностью изрыт ходами сообщений в полный профиль и замаскированными стрелковыми позициями, а также блиндажами боевиков. Второй танк получил приказ отойти. Но пехотинцы засекли движение, танкисты снова выходят на огневой рубеж. Танкисты контролируют свой участок, Наносят удары, отходят. Несмотря на то, что боевики сохраняют контроль над корпусами школы, которые ближе к центру Джобара, Инициатива здесь принадлежит подразделениям сирийской арабской армии. Боевики сохраняют контроль над корпусами благодаря большим потерям. Танкисты регулярно разбивают здесь позиции, уничтожают живую силу противника, а боевики потом снова подтягивают сюда человеческие ресурсы. Экипаж второго танка получает новое задание. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.